tadi udah unboxing satu-satu ini aku mau ngasih ngeliat uh, di dalamnya tuh kayak apa dan ngerakit ngerakitnya tuh kayak apa jadi mungkin kita mulai dari isinya dulu kali ya nah ini tuh ada um, plain notebook ini sebenarnya cuma buat ini kayak kalau butuh space tambahan untuk nulis dan kenapa beli ini kenapa nggak beli buku ataupun kertas yang lain aja yang lebih murah gitu karena Hobonichi itu dia kertasnya tuh tipis dia tuh uh, merek kertasnya Tomoe River Paper jadi dia nggak beli kalau misalnya pakai fountain pen atau pakai cat air gitu nggak nggak beli ke halaman selanjutnya kan kadang kalau misalnya kita pakai spidol nulis di mana di kertas-kertas yang kayak buku planner gitu kan suka beli blue ke belakang nah kalau misalnya pakai hobonichi yang Tomoe River Paper dia nggak beli through tuh ini ada uh, eh, plan paper kalau ini dia planner tahunannya yang satu tahun satu tahun dia tuh sebenarnya ada beberapa tipe planner sih ini jadi pamfletnya gitu setiap tahun beda-beda Have a wonderful year. Oh, sakit. cute. Jadi di sini kasih tahu Hobonichi tuh dia apa aja sih gitu kan. Bisa dipakai buat apa aja dan dia sifat produknya gimana. Macam-macamnya ini yang original A6, Cousin A5, Attack A6 or A5, Planner in English, Week Planner, Day Free, and 5 Year Day show five year planner nah ini lumayan tebal isinya itu ya biasa sih kayak planner biasa yearly overview oh sorry yearly calendar kan ada 2022 2021 ada 2023 ini yearly overviewnya ini tuh depends sih bisa dimacem-macemin ada yang daily tracker atau habit tracker untuk di yearly-nya gitu karena dia udah ada gridnya gitu ini monthly-nya monthly spread dia mulai dari uh, tanggal do, uh, eh, dari bulan Desember habis itu dia ada weekly spreadnya dan nanti masuk ke daily spreadnya hmm. nah tapi sebelum masuk ke daily spread dia tuh kayak ada satu um, dua halaman gini yang kosong yang kita bisa tulis um, kita tuh tahun ini mau apa sih gitu bebas sih isinya tergantung di bawahnya ini selalu ada quotes of the day yang kayak aku bilang ini um, monthly overview-nya buat ngeliat tanggal berapa nah karena ini versi yang Jepang jadi ya tulisannya bahasa Jepang sama dia uh, moon kalendernya tuh moon kalender yang di Jepang udah setiap uh, bulan warna identifier page-nya tuh beda-beda warnanya kalau di planner yang bahasa Inggris itu nggak beda warnanya cuman hitam atau merah gitu nggak nggak lucu <laughs> nah ini personal note saja kayak data pribadi kalau misalnya hilang ini kalau mau naruh address people sama sedikit info tentang conversion distance gitu distance berat um, ketinggian macam-macam nah kalau ini tuh kayak misalnya um, orang yang lahir di tahun misalnya 1990 itu berarti dia tahun ini umurnya 32 tahun tuh gitu. jadi kayak lucu-lucuan gitu sih kalau kamu lahirnya di tahun 9 berarti tahun ini umurnya 23 ini kalau misalnya kamu mau keep track dapat hadiah dari siapa aja terus um, aku lupa ini di siapa. tapi kalau ini tuh ada dessert ini aku lupa tentang apa uh, ini kalau misalnya karena kita WFH jadi stretching tuh gimana tuh ada step by stepnya disarankan nah ya aku lupa aku dijelasin tinggal cek ke websitenya sih sama ini juga ada ini my 100 terserah sih wishlist atau apa yang pengen dibeli terus ini favorites kita apa di, di tahun ini movie atau buku kalau ini grab paper bebas macam-macam ada timetable juga terus di setiap buku tuh emang ada kayak dikasih berapa lembar halaman kosong ini biasanya masuknya tuh ke dalam ini zip cover yang ini ini belum lepas ini dimasukin memang tuh biasanya aku taruh di ini di monthly dan di weekly nah ini tuh yang jadi problem adalah zippernya karena dia suka lepas deh dia suka apa namanya nyangkut kalau dari review orang-orang tuh Tara jadi sebelum ini sama paling kita buka ini ini tuh pensil board jadi kalau misalnya nggak mau um, kalau nulis kan pasti kita neken ya kadang-kadang tuh uh, di halaman belakangnya lepasnya jelek lagi di halaman belakangnya tuh um, suka ada yang nimbul-nimbul gitu jadi ini buat uh, apa biar nggak nimbul di belakangnya dan biasanya dipakai buat identify uh, page dailynya today itu halaman apa nah kenapa beli ini karena dia di depannya yes belakangnya no kalau misalnya malas ngomong sama orang ya jawab aja yes or no <laughs> nih kita taruh di misalnya di bulan Januari ini dia dapat pulpen ini Unicharm eh Unicharm Uniball mereknya Uniball nggak salah tiap tahun tuh dia warnanya ganti-ganti ini warnanya mint color gitu lucu sih tapi ya isinya standar ada hitam biru merah nah ini pulpen ini kalau di Indo mahal refillnya <laughs> nggak ngerti kenapa mahal nah masukin deh kayak gini tuh terus ini tuh biasanya aku taruh ini 2022 Nina Perhonan Oh, ini nih. What is Mina Perhonen? The Mina Perhonen brand was created by Akira Minagawa in 1995 based on the concept of special everyday clothes, textile made with original hand-drawn designs are used in clothing, interior decorations, and more. In Finnish, Mina means I and Perhonens means butterfly, expressing Minagawa's hope to create designs as light-hearted and beautiful as fluttering wings of a butterfly. Just as butterflies come in a, come in countless unique patterns, Mina Perhonen is always coming out with countless new designs. Ini terkenal, hmm, desainer terkenalnya Jepang berarti ya. Akira Minagawa, Mina Perhonen tuh brand Oke, ku kira Mina Perhonen itu nama orang. <laughs> Balik ah, yang ada bahasa Inggrisnya aja. Oke, dan we can zip it then. Ini 2022. Kalau aku tuh 2021 ku tuh ini ada ini. Ini tuh Eric Eric Sean kalau nggak salah dia tuh clear cover gitu dan dia nggak zip ini dibuka isinya macam-macam live book nah pamflet tahun lalu tuh kayak gini beda jadi tuh pamfletnya emang suka ganti-ganti nah tapi yang ini dia tuh ada versi bahasa Inggrisnya mungkin karena ini pas ngerayain 20 tahunnya Hobonichi udah lama dia brandnya what nah today dijelasin nih ada original A6 kaset macam-macamnya terus Joy using cover ini nama covernya search and collect hihi hmm, akhirnya tahu terus 8 kan 20th edition nah, apa aja sih tuh macam-macam isinya orang juga ngerjain apa pakai ini tuh buat macam-macam handwrite bener gak sih ini gimana sih nggak bisa ngelipat lagi kan hmm, jelek nanti udah ini D-nya ini kan biru nih penpulpen tahun lalu 2021 ada tahunnya dia di sini 2021 terus kalau yang 2020 dia merah cool cool, cool. ini terus kalau misalnya ya punya aku 2002 ini 2020 eh sorry ini yang 2020 lagi aku lepas dari ininya covernya nih dua 2020 isinya ya aku isinya nggak jelas tuh gue beli ini dapat tas baru ya terus ini isinya cuma diisi oh, gini ini aja nggak jelas di weeknya karena aku pakai Hobonichi untuk terapi terapi memori nggak jelas deh ya udah untuk terapi pribadi aja nulis nulis ini yang lima tahun 2022, 23, 24, 25, 26 ini kan bentukannya tuh kayak tanggal 3 2023 bulan 4 2022 2023 2024 25 26 terus ini quotes of the day nya tapi dia di sini nggak ada monthly ya kan berubah setiap tahun belakangnya tuh macam-macam ini historical gitu deh kalau nggak salah ada my list juga address ini per tahunnya nah ini tuh gini dia sorry quick agak susah ini masang yang Hobonichi 5 tahun ini bisa masukin pulpen aku lupa deh ini tuh masih bisa atau enggak 2020 ini tuh contoh tomoe paper paper gitu buat tes pulpen biasanya dipakainya si birunya hitamnya berarti udah ke sama merahnya nah nah ini tinggal di cantum di sini deh bisa masuk ini di close deh search and collect ini dari kuningan dia beras tuh dan ya, ini ini ya, yang 2022 5 tahun dan ini ini tuh gantungan charm gitu gantungan ada artikelnya dia tapi intinya dia tuh uh, let's go for let's go hope for new year ini scary bear salah satu um, desainer dari harusnya sih ya desainer dari Jepang juga bukan dari luar charm. Let's scoop hope for new year. You know, let's scoop our hope for new year. Ya sebenarnya dia ada senyumnya gitu ada grafirnya smiley face ini kayaknya nggak bisa dipakai buat ha, makan sih tapi belum pernah nyoba nanti dicoba deh kapan-kapan <laughs> ada dua ini santai tapi ini kayaknya nggak bisa deh taruh situ hmm taruh di sini dia ada brand Bonici nya di belakang Bonici Techo 2022 nah ini sticky notes aja ini versi extra extraterrestrial karakter dan menurutku ini lucu jadi nanti tulis notes ini uh, God commands you to bla bla bla <laughs> ini ada alien apa robot kalau oh, yang ini dia versi keluarga gitu anak kecil bapak pekerja salaryman nenek-nenek sama kakaknya udah deh tuh Yes. No. Search and collect, the pair, sticky notes, five-year Taicho, uniball pencil, Hobonichi Taicho cousin, pen notebook, and Mina Perhonen. Ta-da! See you.